Je voudrais souhaiter bienvenue à tout le monde à ce, à cette, euh, à ce programme de développement des ouvriers. je prie que le ciel nous développe et que ce travail puisse euh, prospérer entre nos mains, prospérer entre vos mains et notre église va croître, va grandir. Votre église va grandir. L'église locale, l'église de district, l'église du groupe, l'église dans la région et l'église dans tout le Nigeria et dans tout le monde entier va grandir et plaire plus fort au nom de Jésus. Prions ensemble. Père Céleste, nous voulons te dire merci, nous bénissons ton nom. Nous te bénissons pour la joie de nous rencontrer encore ce soir. Merci pour la foi de ton peuple. Merci pour la, euh, communion. Nous demandons, Seigneur, que dans cette communion de ce soir, comme nous considérons à ta parole, augmente la foi de chacun de nous. Et que nous puissions aller de l'avant et bouger pour faire des exploits pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Quel que soit ce dont tu nous as, si c'est que nous avons besoin de quelque chose dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans le rôle de leadership que nous avons, tout ce dont tu tout ce dont nous avons besoin pour que notre vie soit de succès et notre existence sur la terre soit succès, donne à chacun de nous ce soir. Et donne à chacun de nous les, vertus de, euh, les vertus divines. Et merci pour les ossements. Au nom de Jésus, nous prions. Nous venons dans Hébreu chapitre 11 ce soir. Et je lis là le verset 6. Hébreu chapitre 11, le verset 6. Sans, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cette première phrase encore, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mettez votre souligneur sous ces deux mots, de lui plaire, de lui être agréable. Je lis ensuite dans Galates 1, Galates chapitre 1, le verset 10. Galates chapitre 1, le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu Est-ce que je cherche à plaire aux hommes Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. L'apôtre Paul parle de son, de son appel, de son ministère. Il parle de l'impact de ce ministère. Et il est en train de poser la question dans ce ministère, dans cette euh, sortie pour l'évangélisation, dans ce programme d'évangélisation projet, est-ce qu'il cherche à plaire aux hommes ou est-ce qu'il cherche à plaire à Dieu lui seul Il dit, si je cherche à plaire aux hommes, je ne serai plus, je ne serai pas qualifié, je serai disqualifié d'être le serviteur de Dieu, plaisant Dieu, agréable à Dieu. 1 Thessaloniciens 2, 1 Thessaloniciens 2, chapitre 2, verset 4. 1 Thessaloniciens 2, 4. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Encore, il mentionne la nécessité de plaire à Dieu. Ce soir, nous considérons à ce message l'essence de plaire à Dieu dans la vie et le ministère. L'essence de plaire à Dieu dans la vie et le ministère. La raison pour notre existence, c'est de plaire à Dieu. Et l'essence de notre vie, c'est de plaire à Dieu. Et l'appel que nous avons reçu dans le ministère, c'est de plaire à Dieu. Et l'évidence de l'amour que nous aimons Dieu, comme il l'exige de l'aimer, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, cet, euh, cet amour a son évidence dans le fait de lui plaire et le résultat de l'expérience ou les expériences chrétiennes du salut par exemple, l'expérience chrétienne de la sanctification, la pureté de cœur, l'expérience chrétienne du baptême dans le Saint-Esprit, l'immersion dans le Saint-Esprit, l'essence de toutes ces expériences est le résultat, l'impact, le résultat. La conséquence de ces expériences, c'est que nous sommes préparés pour plaire au Seigneur. La poursuite d'un croyant qui a la pensée du ciel, quelqu'un sauvé, et depuis ce temps du salut, il poursuit une chose, aller au ciel, et il a la pensée du ciel la poursuite d'une telle personne, une personne qui a la pensée du ciel, c'est que il veut plaire à Dieu. Et maintenant, la focalisation appropriée dans le ministère pour le serviteur de Dieu, pour le peuple de Dieu, la focalisation de ce ministère, c'est de plaire au Seigneur. Et on nous a dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce qui veut dire alors que vous devez comprendre que notre vie, notre existence et notre expérience chrétienne, tout ce qui vient ensemble pour plaire au Seigneur exige la foi. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas avoir ces expériences et sans la foi, nous ne pouvons pas plaire au Seigneur. L'homme naturel ne peut jamais plaire à Dieu. L'homme qui n'est pas sauvé ne peut pas plaire à Dieu. Celui-là qui continue d'être dans la non-conversion, il est toujours dans son, dans son humanité euh, humaine et charnelle. Il ne peut pas plaire à Dieu. Romains, chapitre 8, le verset 8. Romains 8. Le verset 6, Romains 8, 6. Il dit, dans le verset 6, que celui qui est dans la chair ne peut pas plaire à Dieu. Il dit que et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie. Donc ça veut dire quoi Que ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Et comme nous administrons, comme nous aidons les gens, et que nous leur montrons l'importance chose, ceux à qui nous administrons, nous faisons le ministère, doivent plaire à Dieu. Et malgré le fait qu'ils doivent plaire à Dieu, sans l'expérience fondamentale de plaire à Dieu dans la grâce, c'est impossible de lui être agréable. Dans les gens religieux, comme les pharisiens, les sadducéens, les gens traditionnels, comme ceux qui sont attachés à la religion et les gens qui sont en train d'adorer seulement, ils adorent dans des endroits différents. Ils peuvent même euh, citer des doctrines de la Bible qui sont vraiment vrais... ou réellement dans la Bible, mais ce sont des choses traditionnelles. Ils sont juste religieux et ils ne peuvent pas plaire au Seigneur. Nous considérons 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Lisons là le verset 15. 1 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 15. Qui ont fait mourir le Seigneur Jésus ça, c'est les principaux sacrificateurs, Caïphe, Anne, et tous ces pharisiens qui se sont mis ensemble, et ces juifs, ils sont tellement religieux, mais ils ont tué le Seigneur, Jésus-Christ, et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, et qui ne plaisent point à... Qui ne plaisent, et qui sont ennemis de tous les hommes. Voyez-vous, ils ne plaisent pas à Dieu parce qu'ils sont, en, euh, ils sont euh, en contradiction avec la volonté de Dieu et de la vie de Dieu. Jusqu'à ce que le péché et le moi soient bien traités, que le pécheur vienne à la croix et euh, s'abandonne lui-même et se soumette et s'abandonne tous ses péchés et abandonne tous ses péchés, recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur personnel sauveur, il ne peut pas plaire à Dieu. Et jusqu'à ce que le croyant vienne et laisse le moi, l'ego, le, moi naturel qui est dans l'homme, jusqu'à ce que ce, ce, ce moi ne soit laissé sur l'autel, il ne peut jamais plaire au Seigneur pleinement. On nous a dit dans Ésaïe chapitre 2, Esaïe 2, le verset 6. Esaïe chapitre 2, le verset 6. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et a donné à la magie comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient au fils des étrangers. Voyez-vous, ils ne se donnent pas, ils n'ont pas laissé le moi, ils n'ont pas abandonné le moi, ils n'ont pas crucifié le moi. Ils se sont plus à eux-mêmes dans, la, dans le fait de plaire aux enfants des étrangers, jusqu'à ce que cela soit une réalité, que le moi soit complètement abandonné. Nous ne pouvons pas pleinement, euh, complètement, entièrement plaire au Seigneur bien que quelqu'un puisse dire qu'il est devenu un leader reconnu, un leader euh, reconnu, il ne peut pas plaire au Seigneur s'il si n'y a pas les, les, choses qui doivent être là. Euh, juge 14, juge 14, vous allez voir que la position elle-même ne fait pas plaire au Seigneur. Quelque chose doit avoir lieu d'abord. Le péché doit être traité, le moi doit être traité et totalement abandonné Seigneur. Nous devons totalement nous soumettre au Seigneur, nous abandonner totalement au Seigneur. Et ensuite, nous allons commencer une vie qui est plaisante au Seigneur. Juge 14, le verset 3. Juge 14, 3. Juge 14, verset 3. Il dit... Euh, son père et sa mère lui dit, N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout ton peuple, notre peuple, et que tu ailles, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis Voyez-vous, c'est dit que les enfants d'Israël ne devaient pas se marier avec les nations qui sont aux alentours, les nations qui seront chassées de devant eux. Dieu l'a déjà dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les incroyants, parce que quelle concorde quel accord, quel euh, rapport, quelle compréhension, quelle communion a le, le croyant avec l'incroyant. Et comme les parents lui ont rappelé, le père lui a rappelé que ce n'est pas juste. Voyez-vous, si le moi n'a pas été détruit, la position d'un ouvrier, d'un ministre, d'un leader, ne va pas naturellement automatiquement nous conduit à plaire au Seigneur. Regardez ce que Samson est en train de dire ici. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi. Qu'est-ce qui suit là Lisez-moi ça. Je ne vous suis pas, je ne vous ai pas entendu. Utilisez la voix du prédicateur, dites-moi ce qui suit là. Car elle me plaît. Eh, ça peut ne pas plaire euh, le Père Céleste, ça peut ne pas plaire à son Père naturel, ça peut ne pas plaire euh, au Dieu euh, du ciel, ça peut ne pas plaire aux enseignants des Écritures, mais elle me plaît bien. Alors c'est le problème que nous avons avec ceux qui ne sont pas parvenus à cette plénitude de la foi. Ceux-là qui ne sont pas parvenus à cette manifestation de cette sorte de foi qui traite avec le péché dans son entièreté et qui traite avec le moi dans sa, euh, dans, sa totalité. Maintenant, la foi, c'est ce qui nous aide. Nous allons retourner maintenant dans Hébreu 11. Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11, le verset 6. Le verset 5 à présent. Il dit, c'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il en ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Regardez ce qui suit. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était comment Qu'est-ce qui suit Qu'il, dites-moi très fort, qu'il était agréable à Dieu. Et maintenant, après nous avoir dit l'exemple, après nous avoir donné l'exemple de Enoch, qu'il a marché avec Dieu et qu'il a plu à Dieu, il nous dit maintenant que ce n'est pas seulement pour Enoch, si nous voulons avoir une bonne relation avec le Seigneur, comme les membres du corps de Christ, comme des ministres, comme des prédicateurs, des pasteurs, des enseignants de la parole, il y a une chose qui est nécessaire et qui doit être nécessaire, et élevée dans notre cœur. C'est que nous devons tout faire. Nous devons prier et nous devons nous adonner à ce fait de plaire au Seigneur. Voilà pourquoi il dit au verset 6, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il est, qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi nous amène dans la position de plaire au Seigneur, la foi salvatrice. Ça veut dire alors que comme cette foi nous transforme et amène la grâce de Dieu dans notre vie, dans notre cœur, elle nous donne la pensée de Christ. Il est le Fils de Dieu qui nous accorde au travers de cette foi salvatrice de devenir des enfants de Dieu. Et alors, nous avons la disposition, nous avons la décision, nous avons la dévotion et nous avons la direction dans notre vie de plaire au Seigneur et à lui seul. Et alors, avec le Seigneur, il a le témoignage à nous concernant que nous lui plaisons. Je prie que le même témoignage que le Père a rendu, a rendu à propos de Jésus-Christ le Seigneur, il le fasse également pour vous au nom de Jésus. Matthieu chapitre 3, le verset 17, Matthieu 3, verset 17. Matthieu 3, 17 nous dit que « Et voici, une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ça, ça doit être le témoin de Dieu concernant chacun de vous. Cela sera. Cela sera. Matthieu chapitre 17, Lisons le verset 5. Euh, Matthieu 17, 5. Pendant qu'il parlait, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et ça, c'est le secret dans Jean chapitre 8, le verset 29. Jean 8, Jean 8 à 29. Jean 8, le verset 29. Nous avons entendu le Père témoignant à propos du Fils. Et maintenant, le Fils est en train de nous dire, il va nous dire maintenant pourquoi cette voix était descendue. Dans Jean 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais... Qu'est-ce qui suis là? Je fais. Qu'est-ce qui suit là? Toujours, toujours, toujours. Ce qui lui est comment? Ce qui lui est comment? Agréable. Ce qui lui est agréable. Ça peut également devenir le même, la même phrase, le même témoignage, la même réalité vous concernant. Comment est-ce que ça va se produire? Dans Philippiens 2. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Philippiens 2, 5. Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les pensées ou les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Comme vous avez cette pensée de Christ, cette nature de Christ, alors vous irez dans la même direction comme Christ. Et vous allez avoir les mêmes choses qui euh, œuvrent en lui que par l'Esprit, il a vécu, il a œuvré pour plaire au Seigneur. Vous aussi, vous allez vivre, œuvrer pour plaire au Seigneur au nom de Jésus. Hébreu, chapitre 11, le verset 6. Mais, or, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comme nous venons au Seigneur, à ce point initial du salut, nous avions besoin de la foi initiale, de la première foi, en écoutant la parole de Dieu qui vous défie et qui exige de vous plus que la repentance, parce que maintenant vous êtes repenti. Quelque chose de plus doit arriver comme une instruction plus grande, une exigence plus grande, un défi plus grand, un commandement plus grand qui vient à vous, vous devez sortir avec cette foi, augmenter cette foi. Et quand vous écoutez à propos de la sanctification, on doit maintenant dépasser le salut. Le plus élevé, l'appel, et le plus grand, la charge, le plus grand, la, plus, la plus grande, la demande, et nous aurons besoin d'une foi plus grande, afin que comme vous avez un plus grand devoir et vous avez une exigence plus élevée, vous avez une consécration plus élevée, alors votre foi également doit continuer de s'accroître. Et les persécutions peuvent venir. Et comme les persécutions arrivent, et vous devez maintenant être en mesure d'être un vainqueur. Je vois des vainqueurs ici ce soir. Je dis je vois des vainqueurs ici ce soir. Pour vaincre, vous avez besoin des choses que nous ne pas, vous ne vous attendez pas à ces choses, mais ça va venir et vous devez vaincre. Lorsque ces choses viennent, votre foi est, est accrue jusqu'à ce que, quel que soit le défi qui arrive dans le futur, dans n'importe quel point dans votre vie chrétienne, à n'importe quel moment dans votre ministère, vous aurez besoin de la même foi qui va s'adapter à ce défi de la journée pour que vous puissiez continuer de plaire au Seigneur. C'est au moment où la foi descend et la foi est brisée que j'ai la le défi que je n'ai pas euh, hier, j'ai eu ça aujourd'hui. Le défi de cette semaine est différent ou bien différent de celle de, celui de, de, la semaine dernière. De cette année, c'est différent de l'année dernière. Et j'ai encore la foi de l'année dernière. Mais la charge est plus élevée, la montagne est plus élevée, la persécution est plus intense. Et le défi est plus grand que ce que j'ai ce, à quoi j'ai fait face l'année dernière ou le, hier. Maintenant, la demande de ce jour, avec la foi d'hier, la foi de cinq ans passés, ne peut pas marcher. Alors, si votre foi continue de s'adapter aux problèmes, continue de s'adapter aux problèmes, aux défis, au à la montagne, alors vous allez continuer de plaire à Dieu à chaque moment de votre vie. Je parle à des gens qui vont plaire à Dieu de plus en plus. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui vient à Dieu, qui s'approche de Dieu, doit croire que Dieu existe. Moi, je crois et Dieu merci que notre Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous parlons de trois choses. Je vous ai déjà dit le titre, c'est l'essence de plaire à Dieu dans la vie et le ministère. Trois choses. Numéro un, la vie de foi qui plaît à Dieu. La vie de foi qui plaît à Dieu. Le point numéro 2 nous parlera de l'amour dans la plénitude qui plaît à Dieu. Il y a une vie qui plaît à Dieu. Il y a un amour qui, dans sa plénitude, plaît à Dieu. Et numéro 3, il y a le travail pour le troupeau qui plaît à Dieu. Le travail pour le troupeau qui plaît à Dieu. Alors, nous, allons, oh, nous verrons maintenant au point numéro 1, la vie de foi qui plaît à Dieu. Nous venons maintenant à euh, Hébreu 11. Hébreu chapitre 11. Et nous lisons là le verset 4. Il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu. Il a offert, à Dieu. offrit à Dieu, j'allais dire, un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Vous savez que les deux ont offert à Dieu, mais Caïn avait offert les fruits de la terre, le travail de ses propres mains, ce que lui l'a produit. Et rappelez-vous, la terre était déjà maudite. Dans le chapitre 3, et toutes ces choses qu'il avait amenées, c'était des choses maudites. Et c'est comme s'il amenait la malédiction, les choses maudites pour éradiquer et pour enlever et pour euh, euh, enlever, ôter la malédiction qui était sur lui. C'est impossible. Voilà pourquoi il n'était pas exaucé. Mais Abel avait offert à Dieu un sacrifice plus excellent. Et on nous a dit que par cela, il a obtenu la justice et le témoignage qui était donné pour son témoignage, euh, pour son, don, que même était mort, il parlait toujours. Nous allons voir la qualité qui était dans son, euh, dans son offrande. Hébreu 9, verset 22. Hébreu 9, verset 22 nous dit que et presque tout après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et c'est pour cette raison que Caïn avait sacrifié, eh, son sacrifice n'était pas accepté. Le sacrifice de Caïn n'était pas accepté. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes qui offrent autre chose à Dieu, mis à part le sang de Jésus-Christ pour leur salut, ils ne peuvent jamais être sauvés. Mais lorsque vous venez et vous vous rappelez l'œuvre, et vous rappelez le sang, il dit, lorsque je vois le sang, je passerai par-dessus vous. Et vous dites, je viens pour me refugier, je viens pour me reposer, je viens pour avoir la régénération, je viens pour avoir la rédemption à partir du sang de Jésus-Christ qui était versé pour moi. Alors Dieu répond à ta prière. Et vous êtes régénérés, et vous êtes sauvés, et vous êtes nés de nouveau, parce que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreu 11, verset 5. C'est pas la foi qu'Enoch fut enlevé pour ne pas et pour qu'il ne voit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu, qu'il était agréable à Dieu. Rappelez-vous ce dont nous avons parlé à propos de cet homme Enoch. C'est que il avait marché avec Dieu. Il avait marché avec Dieu. Marché avec Dieu, marché avec Dieu et marché de façon constante. Marché sans interruption. Et vous savez, le temps dans lequel il avait vécu, c'était le moment de la corruption de la terre. Et malgré cela, malgré la corruption qui prévalait, malgré les souillures qui prévalaient, malgré les contradictions des pécheurs qui prévalaient, il a gardé ses yeux sur l'objectif et continua de marcher avec Dieu et marcher avec Dieu sans rétrograder. Vous n'allez pas rétrograder. Genèse chapitre 5, le verset 22. Genèse chapitre, chapitre 5, le verset 22. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours d'Enoch fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Le verset 24, vous allez marcher avec Dieu. Marcher dans la lumière, marcher dans la justice et marcher selon la volonté de Dieu. Enoch marcha avec Dieu fut puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit, l'enlèvement. Vous allez avoir pas à ça. Amos, Amos 3, Amos 3, verset 3. Amos 3, 3 dit que deux peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus et n'ont était en accord avec le Seigneur. Tout ce que Dieu avait dit, il a dit, oui, tu as, tu toujours raison. Et il a suivi Dieu, la doctrine seulement ce que Dieu a, exigé, la vie, ce que Dieu a voulu et la direction à suivre pour sa vie, les choses de quelles devait se séparer et les choses oh, avec lesquelles devait s'affilier, juste ce que Dieu avait exigé. Parce que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être concertés, sans être convenus. Je prie que vous soyez toujours en accord avec le Seigneur. Pas de contradiction, pas d'opposition, pas de désaccord. Tout ce qu'il dit, il a dit. Et tout ce qu'il demande, vous le faites. Et toute direction qu'il voudrait que vous suiviez, vous suivez. C'est à cette seule constante agrément, accord avec le Seigneur, ou accord quotidien avec le Seigneur et euh, pratique avec le Seigneur que nous allons plaire au Seigneur. Marcher avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard marcher avec le Seigneur, être en accord avec le Seigneur, vivre selon la révélation de la parole de Dieu et plaire au Seigneur. Il dit que vous avez reçu auprès de nous comment vous devez marcher. Et à cet égard, de progrès en progrès, de progrès en progrès, vous allez aller de progrès en progrès au nom de Jésus. Vous voyez, lorsque nous parlons de cette marche avec le Seigneur, il demande, cela exige la foi, mais ça doit être une foi vivante. Ça doit être une foi active. Cela doit être une foi dynamique. La foi morte, comme un enfant mort, ne peut pas plaire à qui que ce soit. L'enfant est mort. Cet enfant n'a pas la même valeur, la même affection que l'enfant vivant a dans le cœur des parents. Il est mort. On n'a plus besoin de lui. Alors, cette foi ne peut pas plaire à Dieu. La foi muette ne peut pas plaire à Dieu. La foi morte ne peut pas plaire. Qu'est-ce que la foi muette Je crois en Dieu, mais Dieu parle, je ne peux pas entendre. Et c'est une foi muette. C'est une foi muette qui ne peut pas parler, qui ne peut pas plaire à Dieu. La foi dormante, la foi qui est seulement là, c'est comme, regardez ma main. Et la main est là, euh, cochée quelque part et non active, passive, la main ne bouge pas, ne fait rien. Cette sorte de main ne peut rien faire parce que c'est une main dormante. Et la même chose à propos de la foi. Si la foi est morte, si la foi est muette, si la foi est, est sourde, et si la foi est dormante, si la foi est diabolique. Regardez, Jacques 2. Jacques chapitre 2, toutes ces choses vont déplaire au Seigneur. Si la foi est centrée sur l'homme, confiance dans l'homme sans la confiance en Dieu. La foi dans l'homme sans la foi en Dieu. Avoir la confiance en, l'homme sans Dieu. Si cette foi est centrée sur l'homme, sur, cette foi est juste centrée sur le moi. Moi, moi, moi, moi. La confiance en moi-même. Et alors je suis ma propre voix. Et je ne regarde pas à la voix de Dieu cette sorte de foi, cette sorte de confiance dans, à nous-mêmes sans la foi et la confiance et euh, euh, l'abandon à Dieu va déplaire à Dieu. Jacques 2. Jacques chapitre 2, le verset 17. Jacques 2, le verset 17. 2, 17 dit... Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, l'action, l'évidence, elle est morte en elle-même. Il disait la même chose avec nos mains. Si la main n'a pas de mouvement à faire, si la main n'a pas de force à faire des actions, vous ne pouvez pas lever la main, vous ne pouvez pas déposer, baisser la main, vous ne pouvez pas écrire avec votre main. Bien que la main est là, cette main sert à quoi Elle est inutile parce que c'est une main morte, parce que c'est une main dormante parce que c'est une main inactive et passive. Alors regardez le verset 19. Tu crois qu'il y a un Dieu seul. Tu fais bien. Mais il faut te rappeler ceci. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Il dit, mais tu vas savoir, veux-tu savoir, ô oh, homme vain, que la foi sans les œuvres, la foi sans les actions correspondantes, la foi sans l'activité pratique, la foi sans l'évidence, la foi sans l'opération est morte. Verset 26. Il dit, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres la foi sans les actions correspondantes est morte. Nous venons maintenant dans Hébreu, chapitre 11, le verset 7. Hébreu 11, le verset 7. Il dit que c'est pas la foi. Verset 7. C'est pas la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Les choses qu'on ne voyait pas encore la pluie va tomber. Il n'avait jamais vu ça auparavant en ce moment. Et ça va devenir un déluge. Cela ne s'est jamais produit jusqu'à ce, ce moment. Et le déluge qui va s'élever jusqu'à envoyer tout le monde dans la mort ne s'est jamais produit. Et lorsque Dieu lui a parlé, c'est comme si Dieu nous a parlé aujourd'hui à propos de ciel. Nous n'avons pas vu le ciel, mais nous croyons au ciel. Il a parlé de l'enfer que nous devons éviter un, une, un enfer a, a fait terre. Nous n'avons pas vu cela, mais nous avons cru. Il a parlé de la venue du Christ. Il va apparaître dans les, dans les, dans airs. Et il y aura la, la trompette du Seigneur. L'archange va crier et les morts en Christ vont ressusciter. Nous n'avons pas vu cela, mais nous savons que cela va se passer. Noé n'avait pas vu cela. Hein que la pluie allait tomber, il n'avait pas vu et qu'il avait dû, il avait vu que c'était nécessaire de bâtir l'arche et il en utilisait pas son raisonnement. Il en utilisait pas sa faculté de réflexion, ce que je sais à propos de l'histoire, de, ce que je connais des événements qui se sont déjà passés. Et pourquoi elle a dit que c'est pas la foi que Noé, étant divinement averti par Dieu, rappelé par Dieu, à voir des choses qui ne se voyaient pas, il était euh, passé, il était allé dans divinement averti, il s'agit d'une crainte respectueuse, construisit une hache pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde. Et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La justice qu'il avait bougé, qu'il avait poussé, l'action qu'il avait, avait euh, euh, choisie, c'est l'action qui suit l'œuvre, la parole de Dieu qui lui était donnée. Ce n'est pas marcher par la foi, euh, par par la vue, mais marchez par la foi. On nous a dit dans Hébreu chapitre 12, verset 28. Hébreu 12, le verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est, qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte il y a une sorte de peur, de crainte qui va ensemble avec la foi en Dieu. Il voudrait que nous puissions, il croit, il a parlé de jugement, nous croyons nous savons qu'il y a un jour de jugement qui arrive. Et à cause de cette foi, dans la parole du Seigneur, nous avons peur. Nous avons la crainte de ce jugement qui doit venir. Et cette foi et cette crainte à propos du jugement qui doit venir nous donne et nous amène de révérer Dieu, de l'honorer de courir après lui, de poursuivre les choses que Dieu voudrait que nous poursuivons. Et notre foi ainsi est démontrée comme la foi de Noé. Hébreu chapitre 11, le verset 8. Hébreu 11, verset 8. C'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit est parti pour un lieu qui devait recevoir un héritage. Il ne savait pas, il ne connaissait pas le, lieu. C'est comme il quittait le connu pour l'inconnu. Quitter ce avec quoi tu étais familier pour aller avec quelque chose que tu ne connaissais pas. Même ça a dit qu'il avait obéi. Et il est parti. Dites-moi ce qui suit, dites-moi ce qui suit. Qu'il est parti. Qu'est-ce qui suit qu'il partit ce n'est pas assez bon. Et il est parti, qu'il partit, sans savoir où il allait. Avez-vous compris cela Il n'en a pas dit que voilà, le voir c'est croire. montrez moi ça. Où est-ce que je vais Qu'est-ce que je vais aller Où est-ce que je vais Qu'est-ce que j'aurai Quels sont les résultats Quelle est la récompense Il n'avait connu rien de tout ça. Mais malgré ça, il avait obéi au Seigneur. Je prie que le Seigneur nous accorde cette démonstration singulière, concentration singulière, confirmation singulière de la foi au nom de Jésus. Esaïe 51. Esaïe 51. Je veux lire là le verset 2. Esaïe 51, le verset 2. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé. Dieu a dit, je n'avais pas appelé quelqu'un auparavant comme ça. Je n'avais pas trouvé quelqu'un d'exemplaire qui devait, sur lequel devait dépendre. Il ne pouvait pas dépendre, euh, voir quelqu'un. Et quelqu'un l'a fait ainsi, j'ai vu, quelqu'un l'a fait de l'autre côté, j'ai vu, je vais aussi faire comme ça. Non, la grâce qui a aidé tel tel va m'aider aussi. Dieu qui a aidé l'autre. Il n'avait personne comme référence. Il avait appelé lui seul il n'avait pas un pasteur pour lui prêcher, un conseiller pour lui parler, un enseignant pour l'enseigner. Il avait appelé lui seul. Il n'avait personne pour l'encourager, pour suivre le Seigneur pas à pas. Il a dit, tu peux le faire, tu peux le faire. Et malgré cela, il a obéi au Seigneur. Avec tout l'encouragement que nous avons aujourd'hui, avec toute la grâce que nous avons aujourd'hui, avec tous les exemples que nous avons aujourd'hui, Dieu merci, nous pouvons le faire. Et Dieu merci, vous allez le faire. Regardez Abraham, votre père, et portez le regard sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, et je l'ai béni et multiplié. Hébreu 11, le verset 11. Il dit, c'est pas la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Parce qu'elle avait cru à cette fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est ce qui nous montre comment nous aussi nous pouvons marcher par la foi. Comment nous aussi nous pouvons vivre par la foi. Nous devons focaliser notre attention sur lui. Nous devons focaliser notre cœur sur lui. Nous devons focaliser notre décision sur lui. Et nous devons vivre et rester avec lui par euh, euh, euh, une corde non séparable et qui ne sera pas brisée. Lorsque nous sommes faibles, nous savons que lui, est fort. Lorsque cela apparaît que nous ne connaissons pas la voie, lui connaît la voie. Nous le jugeons fidèle. Celui-là qui a fait la promesse, il nous dit dans Hébreu 10, verset 23. Hébreu chapitre 10, le verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, la déclaration de notre espérance, de notre foi. Je crois à Dieu, tiens-toi à cela, tiens-toi fermement. Je sais qu'avec Dieu, tout est possible. Tiens cela fermement, analyse cela, interprète cela, applique cela pour ta vie. Je sais que je sais qu'avec Dieu, tout possible. Je crois cela, que Jésus-Christ a tout pouvoir sur la terre et, sur, et dans le ciel. Et il dit que je ne vais jamais vous laisser, je ne vais jamais vous abandonner. Et analysez cela, croyez en cela, appliquez cela et tenez cela fermement. La profession de votre foi, la profession, la déclaration de votre espérance, le, prononcement, la prononciation de votre foi, le témoignage de votre foi, car ce qui lui est euh, dit. Pourquoi nous le faisons Car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est pourquoi nous devons tenir ferme. Celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est seulement la foi en Dieu au travers le sacrifice euh, euh, expiatoire de Christ qui lui plaise. Et nous avons découvert le cas de Abel, le cas de le cas de Noé, nous avons parlé du cas d'Abraham. Et nous avons parlé du cas de Sarah aussi. Et voici ces gens, tous dans le livre de Genèse, ont, pris, ont plu au Seigneur. Isaac, le nouveau, euh, euh, Genèse. Jacob, la Genèse. Joseph, la Genèse. Eux tous ont plu au Seigneur, même en cette étape initiale de l'histoire humaine, parce qu'ils ont eu la foi en Dieu. Et c'est la foi qui nous dit l'œuvre de Dieu et qui nous transforme et nous détourne de toute autre chose vers Dieu. Et c'est elle qui nous fait détourner de tous les péchés vers le Sauveur. Du moi pour le sanctificateur. Il nous fait, elle nous fait détourner du monde pour le Seigneur. Et nous fait détourner du diable vers le conquérant et le capitaine de notre foi, de notre salut. Cette foi nous fait détourner de tout objet, de chaque objet, et cette foi nous fait détourner de toute personnalité et nous amène vers le Christ. Christ, Christ seul pour votre destinée éternelle. Point numéro 2. L'amour dans la plénitude qui plaît à Dieu. L'amour dans la plénitude plaît à Dieu. Nous venons maintenant dans Hébreu 11. Le verset 5. Hébreu 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il en ne voie point la mort. Et il en ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à Enoch Il aimait tellement Dieu. Il avait décidé à cet âge de 65 que je vais maintenant vivre pour Dieu. Je vais vivre comme Dieu le veut. Je veux marcher et œuvrer avec le Seigneur. Une semaine n'a pas changé sa pensée. L'année qui a suivi n'a pas changé. 300 ans, il n'a pas changé. Et Dieu devait lui faire une provision spéciale. Bien que Dieu a dit, que cause du péché d'Adam et de Ève, que l'humanité était, euh, était, vouée à être à, la mort et que la mort était prononcée sur toute l'humanité, Dieu a dit, là maintenant on peut changer. Il avait enlevé Enoch et il n'a pas vu la mort. Il avait aimé Dieu. Quelqu'un avait-il aimé Dieu auparavant Cet homme aimait Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée. Deutéronome chapitre 10. Deutéronome 10, 12. Deutéronome 10, le verset 12. Il dit, Deutéronome chapitre 10, euh, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est point, si ce n'est que tu craignes Dieu, l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans comme de savoir, de marcher dans comme de savoir, dites-moi à haute voix comme c'est ce que vous allez faire, de marcher dans toutes ses voies, toutes, c'est ce qu'il avait fait. Il avait marché dans toutes les voies qui lui étaient révélées. Il n'a pas dit, ah ah, ça ce n'est pas important. Il n'a pas dit, je vais euh, changer ceci. Je vais choisir parmi, je vais sélectionner ceci. Ça là, ce n'est pas bon pour moi. Celui-ci, je n'ai pas compris, je n'ai pas compris ça. Mais il a marché avec Dieu dans toutes ses voies pour aimer le, et servir l'éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme nous verrons maintenant dans Deutéronome chapitre 30, verset 6. Qu'est-ce qui s'est passé à Enoch, sur Enoch Quelque chose de, eh, Sûrement quelque chose lui est arrivé. Parce que quelqu'un qui avait la nature, l'attirance adamique, la disposition adamique, la nature adamique et la rébellion adamique, cette personne qui avait la dépravation adamique, en lui ne peut pas marcher avec Dieu, marcher avec Dieu comme ça seulement. Il y a quelque chose qui lui était arrivé qui a permis à ce qu'il marche avec le Seigneur et d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Quelle que soit la chose qui, était, qui lui était arrivée, cela va vous arriver. Oh, comment avons nous réussi pour l'enlèvement Comment verrons-nous le Seigneur au dernier jour Si nous ne marchons pas avec le Seigneur, si nous tombons et nous relevons, si nous ne sommes pas stables, si nous ne sommes pas constants. Regardez Deutéronome chapitre 30 et le verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Pourquoi Afin que tu aimes le Seigneur, l'Éternel ton Dieu, lorsque la circoncision a lieu et lorsque cette dépravation adamique est enlevée, alors il nous donne de l'aimer de tout notre cœur et de toute notre âme, afin que tu vives. Si cela n'est pas encore produit, cela va se produire. Alors, nous verrons dans Hébreu, chapitre 11, le verset 14. Hébreu 11, le verset 14. Il dit que ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Et vraiment, s'ils avaient eu une vue, s'ils avaient eu en vue, j'allais dire, de Seul le doute, il était sorti, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, il parle de tous ceux dont nous avons lu maintenant. Il parle d'Abraham, il parle de ceux-là, ces personnes de l'Ancien Testament, si dignes de la, du royaume de Dieu. Maintenant, ils ont désiré un, un pays plus meilleur, c'est-à-dire le céleste. Et c'est pour cela que Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Revenez dans Genèse. Dans Genèse, Abraham savait qu'il y a un endroit meilleur, un endroit plus honorable, un endroit plus, plus beau, plus que la terre. Et c'est pour cette raison que sa pensée n'avait jamais regardé derrière. Est-ce que je vais retourner en arrière est-ce que je vais repenser sur ma décision Est-ce que je vais euh, réajuster mon obéissance Vous rappelez-vous, lorsque la, la femme devait être cherchée pour Isaac, regardez euh, Genèse 24, Genèse 24, le verset 6, vous allez voir. Sa pensée était toujours totalement séparée du passé. Il n'avait pas la pensée de ah, les choses ne marchent pas bien, hein. si les choses ne sont pas comme j'espère, alors je vais retourner. Non, non, non, plus jamais, jamais. Il n'en était pas allé derrière, il allait devant. Vous irez devant. Vous allez être fervent en allant devant. Vous serez décisif en allant devant. Vous, vous ne retournerez pas au nom de Jésus. Amen. Dans Genèse chapitre 24, le verset 6. Euh, Genèse 24, verset 6. Euh, Abraham lui dit, c'est ah, euh, le serviteur le plus ancien de sa maison. Garde-toi dis-moi mon fils. Voyez-vous cela encore Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, il m'a enlevé. Il m'a enlevé de là et il n'y a pas la pensée de retourner là-bas. Et qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, le mariage, ce n'est pas la vie ou la mort. Le mariage, ce n'est pas, si ça ne se produit pas, euh, alors nous allons retourner là-bas. Non, le mariage n'est pas comme, si cela ne se passe pas aujourd'hui, cette semaine ou cette année, alors nous devons reconsidérer notre consécration. Non, et les parents qui étaient si insistants et si sérieux à propos de ça, mon enfant doit se marier en ce moment. Regardez son âge, regardez son âge. Et nous allons, ils vont encourager leurs enfants. Amener, va amener que tu as trouvé. Si la personne soit sauvée ou pas, ce n'est pas grave. Amène toute personne que tu as trouvée. Abraham n'était pas comme ça. Il a dit que si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Pas de retour. Ça, c'était la foi d'Abraham. Et ça, c'était l'engagement d'Abraham. Et ces personnes qui aiment le Seigneur, ces gens aimaient le Seigneur. Ils ont démontré cela. Genèse 22, regardez cela. Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, il avait mis à l'épreuve, il avait testé. Et il lui dit quoi Abraham. Et il répondit, mais voici. Et il lui dit, prends ton fils, ton unique fils. Regardez comment c'est défini. Celui que tu aimes, Isaac, c'était défini. Regardez-moi ça. Il a attendu Isaac pour 25 ans. Regarde, il avait 75 ans. Et il avait l'enfant à 100 ans. Et Dieu dit, maintenant prends cet enfant. Son fils unique Isaac, que tu aimes. Et va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'était un test, mais Dieu n'a pas dit, Abraham, viens, je vais te tester. Hein, c'est le test, c'est le test, c'est le test. Non, non, non, jamais. Dieu n'a pas dit ça. Abraham a pensé que c'était pour le vrai. Abraham pensait que Dieu avait demandé et c'est ainsi. Comme un holocauste, il devait le faire, il avait cru que Dieu va le ressusciter. Vous savez, celui qui suit Dieu comme ça, ça c'est l'amour de Dieu. Il aimait Dieu plus que Isaac. Et s'il y a Isaac dans ta vie, il peut être quelque chose de solitaire dans ta vie que tu aimes tellement. Tu attendais ce truc-là depuis plusieurs années. Maintenant, tu dois déposer ça sur l'autel pour le Seigneur. C'est un test de ton amour. C'est un test de ta foi. Et nous a dit que le verset 3, Abraham se leva de bon matin il se leva de bon matin. Abraham se leva de bon matin. C'est là son âne. Et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Il est allé à ce lieu vous savez, des fois, la tristesse peut vous amener à être euh, euh, absent d'esprit. Des fois, une information surprenante, une exigence peut venir et vous allez devenir absent, absent dans votre pensée. Dieu a demandé quelque chose. Il a exigé votre Isaac et il a dit Pas la foi Abraham a offert Isaac et ce n'était pas un truc, euh, quelqu'un qui était euh, euh, absent dans sa pensée parce que c'était une tristesse, un grand défi, une grande montagne et c'est une grande demande de ma part sur ma foi, mon amour pour le Seigneur. Non, il a pris Isaac. Il a pris le, le couteau. Il a pris le bois. Et il a pris ce qui devait être utilisé pour faire le feu. Et il a appelé deux serviteurs. Vous connaissez bien l'histoire et ils sont partis au lieu même que Dieu lui avait dit. Verset 16. C'est Dieu qui lui parle à présent. Regardez verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai. Il y a beaucoup de personnes qui veulent réclamer le verset 17, mais ils ne vont pas au verset 16. Euh, Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. L'amour dans sa plénitude qui plaît à Dieu. Il continue en disant, verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que, lise-moi ce qui suit, lisez-moi ce qui suit, parce que quoi Parce que, lisez-moi ce qui suit, tu as obéi à ma voix. Voici, ça c'est les gens de l'Ancien Testament, comment ils ont démontré l'amour dans sa plénitude qui plaît à Dieu. Hébreu, Hébreu chapitre 11. En Hébreu chapitre 11, le verset 24. Hébreu 11, 24. C'est pas la foi que Moïse, avez-vous remarqué, toutes ces personnes dont on est en train de parler, l'Ancien Testament, les gens dignes, on a vu leurs actions dans l'Ancien dans, Testament leurs, actions dans l'Ancien Testament, la destruction de leur suivi du Seigneur dans l'Ancien Testament. Mais ici, on nous entend dire que c'était à cause de leur foi, la fondation de leur foi, le pivot de leur foi, la force, le support de leur foi. C'était leur foi vivante et c'était la foi dynamique et c'était leur foi qui demeure et qui a fait qu'ils ont fait ce, dont, ce que nous lisons à propos d'eux. On nous dit au verset 24 ici que c'est pas la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mettez ça, mettez ça là. Il faut souligner ça. Refusa, refusa, souligner ça. Il y a quelque chose ici que tout, tout le monde peut courir après. Une position politique. Voici quelque chose que tout le monde désire la possibilité de devenir l'empereur de l'Égypte dans la vie à suivre. Et quelque chose que tout le monde peut saisir. La position plus élevée qui a été jamais donnée à qui que ce soit, même à un Égyptien, le plus grand empire. En ce moment, Moïse a dit, moi j'ai la foi, j'ai la foi en Dieu, j'ai la foi en Dieu. Je veux être, je suis appelé à être un libérateur pour les enfants d'Israël. Isa ne savait même pas en ce moment. Malgré cela, il a dit, je serai. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre encore. Il a refusé. Quelqu'un a quand même dit, il refusa. Dites-moi ça encore, il refusa. Regardez Exode 32. Exode 32, verset 10. Exode 32, 10. Il dit, Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, les enfants d'Israël. Et je les consumerai. Mais regardez ce qui se regardez ceci. Mais je ferai de toi une grande nation. Dieu parlait à Moïse. Quelque chose qui est plus grand même que de devenir empereur dans le pays d'Égypte. Être le fils de la fille de Pharaon. Ceci est plus grand que d'être un empereur, d'être le pharaon, d'être le roi sur l'Égypte. Voici le Dieu Tout-Puissant qui est en train de parler ici. Disant Moïse, vois, vois ce qui se passe. Laisse-moi tranquille. Que ma colère s'allume contre eux, ces enfants de rébellion, ces enfants de, désobéissance. Je vais les finir et je vais commencer avec toi. Je ferai de toi une grande nation. Encore, il avait refusé. Il refusa. Par la foi, par la foi, par la foi, il a refusé. Quelque chose de grand veut lui arriver. Et à cause de son amour pour le peuple de Dieu, l'amour pour le Dieu Tout-Puissant lui-même, regardez le verset 11, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte ?» par une grande puissance et par une main forte. Pourquoi les Égyptiens dira-t-il C'est pour le malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu, as, que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. C'est ce que tu as dit Abraham. Et l'Éternel se répandit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse a refusé une grande opportunité. Une grande opportunité. Euh, euh, une grande récompense. Mais ce qui était là de, souligner, d'effacer les enfants d'Israël, il dit non, non, non, moi je ne veux pas ça Seigneur. Je ne veux pas recevoir ça Seigneur. Ça, c'est la foi dont nous parlons. La foi qui est en mesure d'abandonner quelque chose pour la gloire de Dieu. Nous verrons maintenant dans Hébreu 11. Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11. Je lis là le verset 25. Il préféra être maltraité. Il préféra être maltraité. Ça, c'est la foi il préféra être maltraité. cela ne lui était pas imposé. Ça, c'était sa décision, son choix personnel. Que je choisis cette voie, j'ai entendu l'appel et je me suis abandonné à l'appel. Je l'ai fait volontairement, c'est venu de moi-même. Il dit, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Cela vient un moment dans votre vie lorsque il y a deux alternatives. Va de ce côté, il n'y a pas de problème sur la voie, tout ira bien. Tu vas tout avoir l'honneur, le monde va te respecter, les gens qui te connaissent, ils vont t'honorer. Mais tu choisis cet autre lieu, celui-ci là, ah, tu auras la joie à l'éternité tu auras l'éternité, la joie, la récompense. Tu auras le privilège de délivrer beaucoup d'âmes loin du royaume de Satan et des ténèbres. Mais, ah, ça va venir avec des persécutions. Ça va venir avec euh, certaines personnes, certains parents qui vont te refuser. Ils ne vont pas te comprendre et te supporter. Alors, tu dois faire ton choix et le faire. Comme Moïse qui a choisi de choisir plutôt de souffrir les afflictions avec le peuple de Dieu que de jouir de euh, euh, euh, du plaisir du péché pour un moment. Je prie que vous fassiez un choix, un bon choix, un meilleur choix. Vous n'allez pas chercher est-ce qu'il a, est qu'il y a de problèmes, est-ce qu'il y a de souffrances, est-ce qu'il y a de persécutions, est-ce qu'il y a de défis dedans. Ce ne sera pas votre considération. Est-ce que ce c'est pour la gloire de Dieu Est-ce que ça va délivrer des milliers de personnes de, de ces euh, liens du péché de Satan C'est ce qu'il faut considérer. Somme 119. Somme 119. Verset 30. Je choisis, ça c'est personnel. Je choisis. Ah, très considéré. Je choisi. J'ai considéré toutes les alternatives. J'ai considéré toutes les possibilités. Je sais ce que ça va amener. Je sais la souffrance que ça va exiger. Je sais, je sais, je ne peux pas être en mesure de faire ce que mon peuple espère de moi. Ils veulent que je sois le, celui qui va leur prouver euh, le pain, être le politicien. Ils veulent que je sois ceci, cela, mais je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je prie que le Seigneur nous accorde le courage, qu'il nous accorde la consécration, qu'il nous accorde l'engagement de prendre la bonne décision et cela va se produire par la foi. Hébreu 11. Hébreu chapitre 11, le verset 26. Il regarda le propre de Christ il regarda l'opprobre de Christ. Christ n'était pas encore né, hein, mais il avait regardé avec les yeux de la foi dans le futur parce que Dieu lui avait dit. Et cela est, le rapport est fait dans Deutéronome, qu'un prophète, le Seigneur suscitera un prophète qui lui ressemblera et que c'est en lui qu'il mettra toute la révélation toutes ses paroles, et le peuple lui obéira. Et il regardait à cette venue de Christ. Et quel que soit le les, les, opprobles qui vont venir, la honte qui doit venir, la souffrance qui doit venir, il avait déjà mis ses épaules au-dessous de, de cette charge pour dire, oui Seigneur. Verset 26 encore, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés, il avait bien évalué, il avait un grand désir sur la rémunération. Ça, c'est l'attitude que le Seigneur voudrait que nous ayons. Nous voyons maintenant Hébreu, chapitre 13, le verset 12. Hébreu 13, le verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi a fait de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, emportant son opprobre. Emportant son opprobre. Vous pouvez être reprouvé pour le nom de Christ. Vous devez supporter ça avec joie. Vous pouvez être déshonoré à cause de Christ, mais vous devez garder cela avec joie parce que vous allez le parvenir comme Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. De la fille de Pharaon. Moïse a choisi de souffrir pour le Seigneur. Et comme Moïse, il a choisi et il a porté l'opprobre. Un pied. Un pied 4, verset 14. Un pied 4, 14. Il dit, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, vous êtes heureux, vous serez heureux, joyeux dans la persécution, vous serez joyeux. Vous n'allez pas pleurer. Hmm. Je dis, vous n'allez pas pleurer. Vous dites, ah, ça là, ça m'arrive parce que je suis en Christ. Parce que je représente Christ. Parce que je suis Christ. Oui, ça c'est un reproche. Ça c'est une, euh, une angoisse. Et ça, il dit que si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que, que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme maîtrier Il dit que le Seigneur sera glorifié au-dedans de vous et à partir de vos noms de Jésus. Amen. Nous verrons maintenant dans Hébreu chapitre 11, le verset, le verset, le verset 27. Hébreu chapitre 11. Le verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Sans être effrayé, il savait que le pharaon était puissant, que le pharaon était terrible, que le pharaon était dangereux, que le pharaon était diabolique, que le pharaon était mortel. Il était complètement... Parce que il était Quelqu'un qui avait dit que il avait, il, celui avait détruit les enfants qui étaient nés en tant que garçons. Tuer les garçons, laisser les filles, afin que nous puissions les marier. Et oublions la nation. Il voulait complètement détruire la mémoire d'Israël comme une nation. Moïse savait cela. Il était à la cour. Il était au palais. Il était au palais. Moïse savait. Il savait que le pharaon, en ce moment, il était terrible. Malgré cela, il est dit que n'est pas la foi. Je prie que le Seigneur nous accorde la foi. La foi qui croit en Dieu et qui n'a peur de quelque personne que ce soit. Pas de Pharaon, pas de Nebuchadnezzar, pas d'héros sur la terre. Il nous donnera cette foi au nom de Jésus. Ah, ok. Quand vous ne voulez pas, il va me donner ça. Il nous donnera cette foi au nom de Jésus. C'est pas la fois qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est, celui qui est invisible. Il avait vu Dieu, plus qu'il avait vu Pharaon. Il avait vu Dieu, à ses côtés, le Créateur du ciel et de la terre, et à cause de cette vision, sa foi en Dieu était forte. Et le, Dieu invisible lui avait donné de ne pas avoir peur de Pharaon. Parce que c'est comme s'il avait vu Dieu invisible autour. Vous allez voir l'invisible. Il sera de votre côté. Il sera à vos côtés. Il ne va jamais vous laisser. Il ne va pas vous abandonner. Et puisqu'il est toujours là, ouvrez vos yeux de foi et voyez-le. Et à tout moment que vous le voyez, vous n'allez pas secouer, vous aurez de l'épine dorsale, vous allez tenir ferme dans votre vie au nom de Jésus. Hébreu chapitre 13, le verset 5. Hébreu 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Il n'y a pas d'amène là. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, nous pouvons confidentiellement dire, ou bien avec confiance dire, nous pouvons déclarer avec courage et nous pouvons dire avec la vie sans crainte que le Seigneur est mon aide. Je ne, je ne crois, je ne crois. Et je ne, comment Dites la haute voix. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Vous n'allez pas avoir peur au nom de Jésus. Notre Église n'aura pas peur au nom de Jésus. Regardez Somme 56, Somme 56, Somme 56, verset 4. 56, verset 4. Il dit, verset 5, je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Quand il dit, je me confie en Dieu, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Verset 12, je me confie en Dieu. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Vous n'aurez pas peur au nom de Jésus. La foi œuvre par la foi, par l'amour. Et nous avons vu la foi de ces gens de l'Ancien Testament. La foi, la confiance dans les promesses de Dieu produit la relation aimables avec le Seigneur. Ils ont vraiment eu la confiance en Dieu et ils ont euh, euh, eu le rapport avec euh, Dieu que dans son entièreté, il avait, ils ont démontré l'amour dans sa plénitude. Et cet amour avait plu au Seigneur. Un tel amour a fait que Enoch et Dieu de venir ensemble et d'œuvrer ensemble, de marcher ensemble. Un tel amour avait amené Abraham de devenir un ami intime de Dieu. Un tel amour, l'amour complète, l'amour complet, l'amour entier, l'amour oh, oh, oh, plein qui est sorti de leur foi implicite en le Seigneur, avait accordé à Moïse une place spéciale dans le cœur de Dieu, dans la maison de Dieu, dans le ciel de Dieu. Sans la foi, personne parmi nous ne peut plaire à Dieu. Sans l'amour qui est né de cette foi, personne, pas de ministre, pas de prédicateur, pas de leader, pas de pasteur qui, qui puisse plaire à Dieu. Nous pouvons faire ce que nous voulons, les activités. Nous pouvons faire ce que nous voulons, avec fermeté. On peut faire ce qu'on peut, avec le zèle, on peut faire ce qu'on peut avec des sacrifices, on peut faire ce qu'on peut, se suyer et faire sortir beaucoup de perspicacité. Mais la motion religieuse, tout, sans la foi, la foi qui produit l'amour total, nous ne pouvons jamais plaire à Dieu. Point numéro 3 présent, c'est le travail pour le troupeau qui plaît à Dieu. Le travail sur le troupeau le travail que nous faisons pour le troupeau qui plaît à Dieu. Hébreu, nous revenons là-bas. Chapitre 11. Le verset 30, Hébreu 11. Hébreu chapitre 11, le verset 30. Il dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombaient. après qu'on en eût fait le tour pendant sept jours. Il dit dans le verset 32, « Et que dirais-je encore Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes. regardez cela, par la foi ils, ces gens-là, ils ont combattu, ils ont euh, œuvré, ils ont, se sont battus, ils ont fait tout ce qu'ils ont, Dieu les a appelés à faire. Et à travers cette foi, la foi qui œuvre, la foi qui travaille. Regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtint des promesses, fermé la gueule des lions, éteignit les, lions, ne les ont pas empêchés de faire la volonté de Dieu. Ils ont dit, la volonté de Dieu est numéro un. Il peut y avoir des lions sur la voie. Ils peuvent avoir une force de lion entre eux et la, de la volonté de Dieu. Mais qu'il y ait de lion ou pas, la volonté de Dieu est numéro un. Et les foi en Dieu, leur engagement à Dieu, leur dédicace à Dieu, leur consécration à Dieu était numéro un. Et il continue disant, dans le verset 34, ils, ils ont, dans le verset 34, éteigni la puissance du feu. Le feu qui était entre eux la volonté de Dieu, ils savaient que c'était là, parce que Nebuchadnezzar a dit, si vous ne vous, vous ne vous prosternez pas à mon idole, et je vais décider, vous allez être jeté dans la fournaise de feu. Qui est ce Dieu qui vous délivrera de ma main mais ils ont échappé. Et Dieu les a délivrés. Vous savez pourquoi Parce qu'ils ont soumis le feu, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont éteigné la puissance du feu, euh, la, crainte de ce monarque le plus puissant dans le monde entier en ce moment. Ils ont vécu cela. Ils ont vécu cela, ils ont vécu cela. Et ils, ils échappaient au tranchant de l'épée, guérir de la maladie, furent vaillants, à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Revenez maintenant dans le verset 33. Quand vous mettez la somme de tout ceci, tout ce que ces gens ont fait, quel que soit leur nom, vous allez découvrir qu'ils étaient en train de se battre pour la gloire de Dieu. Ils poursuivaient d'œuvrer et de travailler pour le troupeau, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Ils ont servi, ils se sont battus. Ils ont conduit le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu. Ils ont touché. Ils ont enseigné. Ils ont prêché. Ils ont conseillé. Ils ont donné des exhortations. Ils ont nourri le peuple avec la parole de Dieu. Ils ont combattu avec l'adversité, contre l'adversité. Ils ont soumis des royaumes. Ils ont amené la justice. Ils ont fait des miracles. ils ont vaincu la fureur des tyrans. Tout cela pour la cause des élus de Dieu. Tout cela pour la cause du peuple de Dieu, le troupeau de Dieu. Œuvrez par la foi, Travaillez par la foi pour préserver la nation d'Israël. Un seul mot est utilisé dans le verset 33. Verset 33. Qui par la foi vainquit des royaumes. Qui par la foi ils ont fait, ils ont fait quoi Qui par la foi, lisez-moi ce qui suit, vaincu des royaumes. Regardez Josué, chapitre 18. Ils ont vaincu des royaumes, l'ennemi. Ils ont vaincu la puissance qui aurait pu les bloquer de faire la volonté de Dieu et d'atteindre ou d'amener le peuple de Dieu à être préservé. Dieu nous a appelés aujourd'hui et quel que soit ce qui se tient entre nous et l'objectif pour lequel nous a appelé le ministère, auquel il nous a appelé, nous allons les vaincre au nom de Jésus. Les tyrans ne vont pas nous arrêter. Les despotes ne vont pas nous arrêter. Les oppresseurs ne nous arrêteront pas. Le feu de Nebuchadnezzar ne nous arrêtera pas. La fosse du lion ne va pas nous arrêter. La persécution ne va pas nous arrêter. Nous, ne va pas vous arrêter. Ne va pas vous arrêter. Vous allez les vaincre au nom de Jésus. <coughs> Josué 18, verset 1. Toute l'assemblée d'enfants d'Israël se réunit à Silo, Et ils y placèrent la tente d'assignation. Regardez-le le pays était soumis devant eux. Voici notre moment maintenant. Regardez cet État. Regardez cette nation. Regardez ce pays. Regardez ce continent. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Quel que soit ce qui se tient devant nous et l'accomplissement de la grande commission, nous allons les soumettre, nous allons les vaincre. Juge 11, verset 33. Juge, chapitre 11, le verset 33. Et il leur fit éprouver une grande défaite. Il s'agit de Jephthé ici, depuis Arouet, jusqu'à vers minutes. Espace qui renfermait 20 000 et jusqu'à Abel Keramim. Et les fils d'Amon furent, qui furent comment Dites-moi ce qui suffit comment Humiliés devant les enfants d'Israël. Ça c'est le mot. Tenez-vous à ce mot. Gardez ce mot dans votre cœur. Mettez cela dans votre consécration. Ayez cela dans votre prière. Nous allons les vaincre. Nous allons soumettre ce pays et nous allons tourner le cas de peuple vers Dieu au nom de Jésus. Mais vous savez comment cela va se passer Verset 35. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. C'est comme ça qu'ils ont vaincu. C'est comme ça qu'ils ont fait la volonté de Dieu. Les lions sont là, mais j'ai ouvert ma bouche à l'Éternel. Je ne peux révoquer ça. Et le feu est là, le feu de Nebuchadnezzar est là. Regarde ça, ça brûle. Mais regarde la face, le visage de Nebuchadnezzar rempli de fureur et de colère. Mais vous savez, j'ai ouvert ma bouche à l'Éternel et je ne peux révoquer ça. C'est ainsi que nous allons soumettre le pays. Vous faites partie du nombre. Je dis, vous faites partie du nombre. Nous allons vaincre le pays pour Christ au nom de Jésus. 1 Samuel, chapitre 7. 7, verset 13. 1 Samuel 7. 1 Samuel 7, verset 13. Ainsi les Philistins furent humiliés. Les Philistins, Goliath était parmi eux. Les relations, les parents de Goliath étaient là. Les géants étaient parmi eux. Mais nous allons les vaincre. Les idoles seront humiliées. Les dieux étrangers seront humiliés. Et les Philistins furent humiliés, et il en ne vint plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Donnez-moi bon là. Vous êtes le candidat pour cette victoire aujourd'hui. Par la foi, cela va se produire. Par la foi, vous allez tenir bon par la foi, vous allez vaincre. 2 Samuel, chapitre 22, le verset 40. De Samuel 22, verset 40. De Samuel verset 40. Tu me sens de force pour le, pour pour le combat. une nouvelle force est venue aujourd'hui. Une nouvelle, un nouveau pouvoir est venu. La foi qui va vaincre est venu à chacun de nous aujourd'hui. Tu me sens... de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Il les a comment Il les a fait plier. Tu les as fait plier sous moi. Verset 45. Les fils de l'étranger me flattent. Ils m'obéissent aux premiers ordres. Les étrangers vont m'obéir. Ils vont se soumettre à moi. Lisez le nom, lisez le nom. Les fils de l'étranger sont en défaillance devant moi. Il dit, ils obéissent au premier ordre. Ils vont m'obéir. Ce pouvoir est venu. Cette autorité est venue. Daniel chapitre 2, Daniel 2, verset 40. Daniel 2, verset 40. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout. Il brisera et rompra tout. Ça, c'est l'Empire romain. C'est l'Empire romain qui était simplifié ici, était prophétisé ici, comme le, la première, la première, le premier homme qui va venir. Il est comme le fer qui brise tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Mais il y a une pierre, la pierre d'Israël. Il y a un rocher des âges. Son nom est Jésus-Christ. Il vit dans le croyant. Il vit en moi. Tu es où là Il vit en moi. Je dis, il vient en moi. Et plus grand est celui qui vit en moi que celui qui est dans le monde. Verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Alléluia. C'est ce qu'il ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, brisé les reins briser l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Après cela, le songe est véritable et son explication est certaine. Nous sommes l'accomplissement de cette, de cette interprétation en Christ au travers de nous, au travers de vous au travers de nous, au travers de moi, au travers de nous, au travers de son Église. Il va soumettre la terre et nous allons passer dans tout le monde entier. Et quand vous partez, vous passez, les étrangers vont se soumettre devant vous. Les étrangers vont se laisser et vont obéir à votre ordre. Hébreu 11, le verset 40. Hébreu 11, 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Cela vient d'où De Abel jusqu'à Samuel, le prophète. Regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont soumis des royaumes. Et ils ont dit, malgré cela, nous, nous sommes maintenant le peuple de Dieu sur la terre. Ce qu'ils ont fait, nous allons faire aussi plus que ce qu'ils ont fait, nous ferons. Dieu vous utilisera. Dieu nous utilisera par la foi pour purifier son Église, pour euh, euh, rendre son peuple plus puissant, pour préserver son Église, pour protéger son Église, pour projeter son Église vers là-haut et pour faire prospérer son Église au travers de moi, au travers de vous, au travers de notre ministère. Hein, ensemble, il va parfaire son Église. Il va préparer l'Église pour lui plaire à lui seul dans toutes choses. Ils l'ont fait par la foi, nous le ferons aussi par la foi. Vous avez cru en ça Où êtes-vous Est-ce que vous croyez en ça Tenez-vous debout maintenant et parlez à Dieu par la foi, Enoch, par la foi, Abel, par la foi, Noé. Par la foi, Abraham. Par la foi, Sarah. Par la foi, Isaac. Par la foi, Jacob. Par la foi, Joseph. Par la foi, Moïse. Par la foi, Josué. Par la foi, tous les prophètes. Ils ont soumis, vaincu des royaumes. Vous allez aussi faire. Voici votre temps. Ouvrez la bouche. Parlez à Dieu. Prenez la décision. Consacrez-vous. Les lions ne vous arrêteront pas. La, la force ne vous arrêtera pas. Le feu ne vous arrêtera pas. Par la foi, allez et soumettez les royaumes pour le Seigneur.